salom barcha tiktokerlar tiktokdagi aziz o'tkazib o'tkazib ko'ruvchi insonlar sizlarga bitta savol islom dini terror dinimi unaqa emasmi savol javobni kutaman hammadan kuni kecha butun internet olamida hit bo'lgan ya'ni to'g'rirog'i ko'plab insonlarda jiddiy muhokamalarga sabab bo'lgan bir ateist bola Qur'onni oyoqlari bilan yirtgani haqida video tarqalgan edi va juda ko'pchilik hatto mendan ham so'rashdi bu bola kim ekan, topildimi deb. Albatta topildi. Hozir video davomida o'zingiz hammasini ko'rib olasizlar. Bu videoga men musulmonman degan inson bemalol like bosishi mumkin. Men odam ajratmayman. Ateistlar bo'lsa, ateistlar ham dislike bosib, o'zini o'sha do'stini qo'llab quvvatlashi mumkin videoda boshlaymiz ha bu arada like bosgan vatandoshlar sizlar bilan men muhammad siz ayni onda ha Max Madiev kanaldasiz. Bugungi video aynan o'sha yana ateistlar haqida Juda ham oz fursat qoldi aziz vatandoshlar green karta tugashiga. Agar siz green karta to'ldirtilmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida aynan green karta uchun ochilgan nomerimga murojaat qilib, o'z green kartalaringizni tezkor va eng asosiysi ishonchli to'ldirtirishingiz mumkin. Shaxsan o'zim sizlarga chiroyli moshni sochni qilib green cardda to'ldirib beraman. Albatta to'lovi bor. E, bemalol murojaat qilinglar WhatsApp, Telegramdan SMS yozsangiz kifoya yoki Instagramdan murojaat qilishingiz ham mumkin bo'ladi. No, e, boshdan <clears throat> sizlarga bir e, videoda eslatmoqchiman kecha o'sha ateist bola Qur'on yirtgani haqidagi undan keyin bemalol yana sizlarga nima bo'ldi, qanday bo'ldi hammasini tushuntirib o'taman. Marhamat. musulmonlar tomonidan fransiya bayrog'ini yirtish hurmatsizlik qilish yaqish holatlari bo'lyapti buni bilasizlar a mana bu qur'oni karim men o'zbekistonlik ateistman mana ko'ringlar qur'oni karim to'g'rimi mana deysizlarmi izohlari deysizmi qur'onga allohiylar nima biron narsani aytolmaydimi mana и моя ертіліп ақталас ашқасын ертамыз ана курониларды ертті ана аяғын куроны кесіп бересіздер ана куроны қотаған Aziz yurtdoshlar, bilasizlar bu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi. Agar siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bu kanalga срочно pastda obuna tugmasi bor, bosib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Zero aytganimdek faqatgina sizlar uchun ochilgan. Bundan tashqari ichki ishlar boshqarmasi xabar berishiga ko'ra, Qur'oni Karimni haqorat qilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi ochildi demoqda. Undan keyin e, yana bir xabar bor. O'tkazilgan tekshiruv harakatlari natijasida ushbu video tasvirda suratga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylagan shaxs aniqlandi e, va unga jinoyat kodeksining 156-moddasining 2 qismi milliy irqni, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlariga jalb qilindi va aytish bo'yicha shaxsi va qayerdanligi haqida ma'lumot ochiqlanmadi. Ya'ni ichki ishlar xodimi aynan buni ushalgani haqida xabar berdi, lekin aynan qayerdan E, kimligini aniqlashman. endi bu yerda ikkita e, yo'l bor birinchi yo'l rostmona ushashgani yo'q prosta shunaqa qilib insonlarni uspokoy hariga, nima deydi xavotir olmasligi uchun E, chiqqan xabar bo'lishi mumkin yoki ikkinchi e, tarafi bor haqiqatdan o'shala bunga jinoyat e, o'sha jinoyat ishi ochilgan bo'lishi mumkin va nimaga kimligini aytmadi sababi bu insonga bilasizlar juda ko'pchilik qasdlanib qoldi ko'pchilik hattoki borib o'ldiraman deb o'sha kommentlarda ham juda ko'p vahima bo'lib ketdi ya'ni o'sha insonni baribir ham nima bo'lsa ham bitta shaxs sifatida dushman ya'ni xalq dushmani bo'lmasligi uchun shaxslarni aniqlamadi endi bu videoda yaxshi ko'rsanglar shevasi vodiy e, shaxsan men o'yladimki bu bola andijondan bo'lsa kerak deb o'yladim chunki e, sheva vodiychi endi bu yerda hozir vodiy degani qo'qon shevasi ham bor bu bolada и andijon shevasi ham bor o'sha точныйsini aniq bilmadim e, sababi точныйsini aytganimda hech kim aytgisi kelmayapti balki kommentda, kommentariyada yozishgan bo'lsa kerak biladiganlar bor, ovozini taniydiganlar bor, kimligini biladiganlar illoki kommentariyga chiqib yozishadi. Agar siz ham qandaydir fikringiz bo'lsa bu bolaga, qandaydir e, maslahatingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyga yozishinglar tavsiya qilaman. Zero bu videoni u bola ko'ryapti va albatta o'zi haqidagi har birta kommentariyani o'qib chiqadi. Bemalol siz ham o'zingiz fikringizni yozib qoldirishingizni tavsiya qilaman. Aziz yurtdoshlar, bu orada bir qora aka e, o'zini fikrlarini bildirib o'tgan. Birgalikda o'sha videoni tomosha qilamiz. Marhamat. Endi eh, haligi makarondan o'tsak, buyog'i uzoqqa bormaymiz, hech qayerga bormasdan. Shu o'zimizdan bitta badbaxt. Endi qayerda endi o'zbekcha gapiryapti. Endi nima deysizlar unda endi? Nima deysizlar endi unga? Nima deb uni so'kish kerak endi? Bizni so'kishga endi islom dinimizga endi to'g'ri kelmaydi. men shunchaki bunga aytamanki bir ikki sekund ozgina sabr qil xudo xohlasa mana shu ana videoni qo'yaman yonida mana ko'ryapsizlar mana shu videoni salom barcha tiktokerlar tiktokdagi aziz o'tkazib o'tkazib ko'ruvchi insonlar sizlarga bitta savol islom dini terror dinimi unaqa emasmi savol javobni kutaman hammadan javob man qur'oni karim bu allohni e, alloh bizga yuborgan qur'oni karimni oyoqlari bilan singan oyoqlari bilan oyoqlaring sinsin sani ko'r bo'lib chirib ketgin iloyim inshaalloh bo'lasan ham xudo xohlasa sen e, allohni tayog'ida sado yo'q urib qolsa davo yo'q sen agar kasal bo'lsang bemor bo'lsan senga aytaman sen eshityapsan meni nahotki mana shu basharangga sani basharang xunuk mana shu maymunga o'xshagan mana shu badbaxtni nahotki quluq qo'shnisi qo'shnilari mana shu mana shu yurtda yashaydigan odamlar nahotki mana shuni tanimasa borib qulog'idan tortib buyoqqa olib chiqib bir jazolab boshqa odamlar bunaqa qilmasligi uchun nahotki bir iloj bo'lmasa yoki organ xodimlariga murojaat qilinglar albatta uni jazosini beradi qonun doirasida ham olsak qonunni oldiga albatta jazosini oladi inshaalloh alloh uni jazo bersin alloh uni jazo bersinki qaranglar nima qilyapti oyoqlari bilan bosib qur'oni karimni oyoqlaring singir yirtib tashlab allohing nima qiladi musulmonlar deyapti ey men so'ksam yoki biz so'kmaymiz bizni islom dinimizda odob dini bu islom dini bu islom dini albatta odobdan payg'ambarimiz rasuli akram sallallohu alayhi vasallam odobni o'rgatgan bizni sen sukkan deb seni aqling bo'lmasa bizga aql bor sen deb boshqa boshqa odamlarni biz so'kayotganimiz yo'q-ku sen musulmonlar deysan sen kim bo'lib qolsan kecha kuni bo'lmaydigan dinni qabul qilib kofirillayni mal'un bo'lib erta kuyasan ko'ramiz inshaalloh hmm. o'sha yerda gaplashamiz sen hozircha borku mana shu videoni azizlar biz menga hozir ziyo studiya ukamiz jo'natdi mana ko'ring deb ey nechta bolalar ham jo'natdi menga e, ishimiz yonadi nima qilish kerak aytinglarchi maqsadlaringiz nima musulmonlarni nervini buzib boshqa qilishmi musulmonlar musulmon esingdan chiqarma maymun maymun senga aytyapman musulmon musulmonlar sabr kitobini chiroyli qilib bitirgan sabri bor ularni ular astayzubillah biladi innalloha ma biladi sen ahmoq bo'lsang biz alhamdulillah biz hammasini tushunamiz sen shunaqa sen alloh seni shunaqa badbaxt qilib yaratgan xudo xohlasa inshaalloh oyoqlaring chirib ketadi inshaalloh qurtlar yeydi inshaalloh internetda dunyo ko'radi seni dunyo ko'radi qarab turasan inshaalloh azizlar mana shuni hammaga tarqatinglar ko'rsin yetadigan yetib boradigan joyiga yetib borsin hamma ko'rsin bu badbaxtlarni ularga kim bunaqa haq huquq berdiki bu qur'oni mana qaranglar mana qur'oni karim mana allohni bu bu qur'oni karim bu sen oyoqlaring bilan bosyapsan-ku buni biz izzat qilamiz hurmat qilamiz buni jonimizdan yaxshi ko'ramiz sen oyog'ing singir oyog'ing chirib ketsin e, qo'llaring sinib ketsin tillaring chirib ketsin ilohim basharangni yashiribsan ey nahotki shu insonni taniydigan bormi shu insonni qaranglar mana shu basharasini taniysizlarmi basharasini buni nahot tanisalaringiz mana shuni bir gapirib ozgina odobini berib qo'ymasalaringiz nahotki bir inshaalloh qonun oldiga ham javob bersan tez kunda organ xodimlarimiz ya albatta murojaat qilaman azizlar iltimos qilaman mana shuni tezda ushab iloji bo'lsa televideniya ko'rsatib jazosini beringlar bir xalq ko'rsin boshqa ahmoqlarni ko'zi ochilsin hech bo'lmasa sizlardan qo'rqib bu ishlarni qilishmasin bu nima degan gap bu hammani ongini buzish bu nima gap biz tinchlik bu biz osoyishtalik tinchlik bo'lishni xohlaymiz hamma yaxshi yashashni mana shu hozir koronavirus mana shu pandemiya bo'lgan nimasida endi bu nimasi endi bu nimasi bu alloh qachon endi bizni boshimizdan baloni ko'taradi bunaqa qilib tursa bitta badbaxt qachon ko'taradi bizni boshimizdan baloni bunday badbaxtlarni alloh jazosini bersin azizlar nahot shu maxluqda shu iflos maymunni basharasini qarang maymun yasni nahotki shuni taniydigan insonlar bo'lmasa taniydiganlar yozinglar kommentariyada bu falonchidan falonchi maymunov maymunjon deb yozinglar uni adresini beringlar organ xodimlariga inshaalloh borib ushlab jazosini bersin tezda televideniya ommaga ko'rsatsin odamlar tinchitsin buni ko'rib qalbi orom topsin taskin topsin do'stlar e, video shergacha edi. E, Juda ham xorsizman sababi koronavirus bo'ldim shekilli. Ko'pchilik shuni deyapti. O'shaning uchun ming bor uzr so'rayman. Eskidaqa adrenalin yoki eskidaqa shijoat yo'qligi uchun kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Dushmanimga ham hattoki kasal bo'lishini Allohdan so'ramayman.